Her kesekî ku bê vîze û bi kelekê ji bo hatina Awistralyayê teşebûs bike, dê bi paşve were vegerandin an jî bi welatê kirdariya herêmî ve were şandin. Zanyariya jêrê ne ji bo wan kesan e ku daxwaza wan a parastinê li welatên kirdariya herêmî hatiye nirxandin. Ev zanyarî Ji bo wan kesan e ku ew ji xwe bi kelekê û bê vîze gihiştine Awistralyayê û dê daxwaza wan a parastinê ya li Awistralyayê were nirxandin. Bûyîna li Awistralya îmtiyaz e, heq nîne. Reftara we dikare bandorê deyne ser wê ku hûn çiqasî li Awistralya dikarin bimînin, an hûnê li bin çavxaneyê de bimînin an li civakê de bijîn. Pêwîst e her kes ji destûrên Avûstralya re rêzê bigire û bi awayekî berpirsane reftar bike çi li malê çi li derve. Qanûn civaka Avûstralya bi rêk û pêk û ji bo her kesî yan her kesê ewle radigire. Divê hûn berpirsyariyên xwe fam bikin û zanibin ka li Avûstralyayê çi ne qanûnî ye. Hinek ji van berpirsyariyan û qanûnan dibe ku jiyên li welatê we cuda û têvil bin. Hin reftar li Avustralyayê nayên qebûlkirin. Reftarên nepiştranbar ev in, bikaranîna şidetê, zirardayîna milkî, ji wezîfedarên fermî re derewkirin, dayîna belgeyên pênaseyê yan agahdarîya saxte. Li Avustralyayê ji hemî kesan re rêzê bigirin, ev ji jin, zarok û kesên ji welatên cuda re jî ye. Têkiliyên nebaşiyên bedenî bi kar neynin, An peyvan ji bo armancên xirab neynin ser zimên. Li kesên din gefan nexwin an nêrînên zayîndî nedin. Ku hûn nizanibin ew reftar şaş e yan we dibin bandora kuholê yan madeyên hişber de kiribe an we pişaşî jî kiribe, hûn ji hikkirinên xwe û her tevgerên reftarên xwe re berpirsin. Bi kesên ku hûn bi wan re ewle ne, adet û çanda Avustralyayê gotûbêj bikin. Vekirî bin û ku we tiştek vam nekir bipirsin. Ku îmtîyaza vîzayê ji we re hate dayîn, divê hûn hemî mercên vîzayê pêk bînin. Ev merc di nameya îmtîyaza vîzayê de hatine nivîsandin. Ewle bin Ku we ew merc fam kiribin ku ji we re îmtîyaza vîzaya dema bihurî hate dayîn, yek ji mercên vîzaya we dê rêzgirtina ji qanûna reftaran be. Binpêkirina mercên xwe yên vîzayê dibe ku bibe sedema paşhatên cidî wekî betalkirina vîzaya we. Eger vîzaya we hate betalkirin hûnê werin vegerandin bo çavdêriya koçberiyê. Eger ku we mercên vîzeyê fam nekir, ji wesîfedarê koçbergê yan jî dabînkerê xizmetê bipirsin. Ew dikarin agadariya zêdetir bidin we. Agidarî li vê derê jî bin www dot IMMI dot GOV dot AU slash IMA.